p l a s t a c h o p o Plastichopo. Plastichopo. Plastichopo. Plastichopo. Plastichopo. Plastic Chocobo. Plastic Chocobo. Plastic Chocobo. Plastic Chocobo. Plastic Chocobo. Plastic c h o c o o p a s d i c Chocobo. p l a t i c c h o c a s t i c Chocobo. p l a t i c c h Class teacher. Class teacher bubble. Class teacher bubble. Class teacher bubble.